берем ооба неме эле өміріңді бер жол жақсылық қылып қойшы эмне кылайын дүкөнгө кетші. Неге? Неге? мен тамеким төгүп калыптыр тамеки алып келип бериши пожалуйста ошол тамекини өзүңө берчи пожалуйста барып келе калчу эми эми барып күлөчү эмне болуп атасың эми эчтеке болбойт эми нурбек тамегиң канча сом турат сексен сом канча жылдан бери чегесиң он эки жарым жылдан бери ошол акчаңдын баарын кошкондочу эшиктеги калдыраган машинаңды эмес азыр чек чегем джип машина алып айдап жүрмөк экенсиң мисалы сен тамек тартасыңбы 진짜 뭐지? 네, 조금 미사하던데 맛있어? 조? 뭐? 안 되면 집바에 넣어서 만나. Не, машина алыш үчүн сөз түрдө эле таекке чегиш керек бекен. алмазбек байке не заказ бересіз бардык тамақтар бар да э ооба бар давай жаз мага нормальный нормальный тамактардан алып келсең мындай нормальный э, нормальный курдак алып келші бір от души мындай курдактан болсо алып келші нормальный курдактан мындай анан кейін чайдан мына келтирчи бирди ушундай капкара кылып салып туруп бирди алып келші чайдан бирди салат кереги жоқ э салат палаттар болды болду э? болды давай бара берсең болды ал эме заказдарыңызды оқып берип коеюн қана окучу оқып берейин э иә? не баардык тамақтарың бар да э бар болсо мына нормальный нормальный тамақтарыңа келтірші мына құрдақ құрдақтың тамақтарың тамактарың барбы анан мына капкара кылып чайник чай келтирчи бірде. а болды саат пааттарың кызыктырбайт Бол, байке ушундайбы базар жоқ базар жоқ не тұрасың бұл жерде далдырап зоопаркқа келген киши алып келбейсің макул мақұл давай делай ата үйде кім бірінші атаман апам ба или сіз бе үйде деген атасы бірінші атаман мен бірінші атаманмын да бардығын шешкен мен болам үйде мен басшымын болом сіз бе апам біле біледі ақырын апаң оқып қалбасын ә ақырын мұны мен әлі екі әлі білеміз ата о балам кешке шығып ойнап келсем болады апаңнан сұрайшы балам ә Right. Basınç güle yol onu. Kaynaklarım. Çelim yol, demim yol açsana. Gece göz açık ağırgam. Anan? Anan üç bin som tölögüm. Anan? Anan aldı genci gittingdim başka süygen hareken de atmayımı. E, sen de kızgılesin dayı. Mağa gelsen oşonun degen bekirle ayıp vermekmim da. үчүн сом түндө ошол корот жүмөк белең ошого да үчүн сом кетиресиң неме негизи көз ачыктарга ишенбеш керек алар деген ушинтип акчаны алып алып анан кийин ушуну сағат қанша болды беш эле жарым да таң атканда келдиңби эми караңгыда жүргөндөн корком да анан сөзүм жок сага эмне билбей қойшы просто сөз жоқ саған сенде да сөз түгел құдай тағалам мен қанша жыл күттім мен осы сөзіңді рахмат ей чай ғой чай чай чай руслан әке э, ассалаумағалейкум қантіппін ғой қандай мен сізді жытыңыздан білем ғой отырасың ана не ыр жазып отырсың ба ошо ыр жазып көрдім эле окшошпой қалды экөөбүздүкү <laughs> окшошпойт каяктан келди атасыз уктап калып турдум нурбек тур сол айылдагылардын уюунун баары кетип калыптыр тура эле велосипед менен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 Аныңыр үй болып, алып келгенін жеп қойып жатып өрген да Тұра, тұра. Сен ше? Жануар болып қалсаң, не болғың келеді? Мен жануар болсам, мен жылан болмақпын да. Жылан? Ооба жаққа түріп менен ой жырғалда жылан болсаң да мындай баспайсың дағы жатып алып кете бересің бұттың дағы керегі жоқ дағы керегі жоқ жатып алып сойлап тұр ғой да баспайсың қаласаң тұрып қарап қойсың да ой нұрбек болмайсың тесте келін балам и мен тиги қашқа торпоқты іздеп жүргенмін да мен ұмытып қалған турбаймын да мен торпогумду көргөн жоксузбу а жана кашка торпогуң э. тиги шартман алынын чөбүндө жүрдүбү калп э? айтпасам а бечара азыр э